معليش دقيقه راهي صاد تعيش حبس لي البوست ما فهمش واش باه ها خاوت فلاح حبوا يزوجوا اختهم بالسيف وما لقاو لهاش راجل وحبوا يصيدوا لها واحد من برا ويحليلو اللي طاح في يده ادخل خويا ادخل ما فهمتش واش باه ما فهمت كاع واش باه ما نقدرش نمشي بعبص على بالك اسمح لي ديرونجيتك هاكا حلوه هاذي تاع حلوان سميتو تاع حلوان اه تسكن في وهان خدم تما وين تسكن؟ في زيوز رايح بعيد وصلك اه طاكسيات اللي راح عند دفلة اه وين تسكن في عند دفلة آه. الله يبارك واسمك سلام الله يبارك واسمك ما فهمتش واش بين صباح ونضارب معاك شوي صالح مزدمو خاوي كاع خشان وما يفهمو والو بلال champion d'Afrique في التايكوندو منور عكون وما يفهم والو ابراهيم رشا في الحباس على على جاك قلت لك ما تعطيلهاش طونوبيل واش راك دير قلت لك ما تعطيلهاش طونوبيل قلت لك عيب اروح خرج من الحبس هذا سمان الاجل شوف خونا خونا انا عندي طريق خويا راه يصبر بلي يقول لي ربي يسلمك البيت شكون شكون هدايا؟ انا ما معاك شكون هدايا؟ امين امين عندي ثمانة ملي خرجت على جلالي خويا انا خاطيني انا خاطيني عاد كريك انا قاعد معاها بغيناك قاعد معاها واش تدير معاها؟ هي قالت لي خويا انا جنتي جنتي اقسم بالله انا واقف هذا هو اللي احنا خاوتها هذا علاش ما نملي حبس الحبس هذا على جالك اصبر ما تضربها ما تضربها خليني نروح خويا ما تروحش ما عندك وين تروح اليوم اش نقول لك حاجه تسمى من الاخر هذه دوك نقتلها وانت دوك نقتلك بين زوج ما كنتش حين تروحوا منك باسكو بطيك دخل طوموبيل انا عندهم لي خلال خاطيني الله يشفى لي في صحتي كيفاش رحت شوف عندي سمانه ما نخرجش منها على جاله اه دريني نهضر معاك شكون دير معاه الله يجبالي في راه سمع العزيزان شعبك انا بدي نتقلق ما نشوف لا لا الله يجبالي في صحتي وين كنت سمو بالله العظيم ما نعرف هذا كيفاش شنو آه، شوف صاحبي من الاخر دوك تفتح عليها خليني نهضر مع واحد جاهل اهضر مع خويا الكبير اي والله روحنا نهضر خلينا هضر معاه هنا هضر معاه هنا شتي بهدلتي خويا انا فايت انا فايت عندي طريق كتفهم عندي طريق عيطت طريق قالت لي البوست اون دخلت دخلت معاه قال لي البوست هذا ما يا اخو تعقون ما يهدر ما يهدر ما تعرف فينا اه خلاص لا بعدك وين اه ليومها وينك راح اه نروح يا اخو يا اخو مش راح اه فيك انا قاعد والله راكم تحقروا فيا قسما بالله راكم تحقروا فيا يا خويا شوف شوف هذا اه ايه محمد ها ها ها محمد انا شفتي سمعت اه قاعد لي مع طفله اختي في طوموبيل طفله جات لي في اه رمضان قد مع هريك ما تهدريش ما تهدريش كيفاش واش قلت شندير ولا شندير تسمى انت راك حاب الضرب تسمى انت راك حاب الضرب عباك انا شايده روحي عباك بلي اصبر لا لا لا عباك بلي اليوم نقتلها عندي سؤال لا لا لا لا قلت لك حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل روح روح اروح هات يدي هات الملبس عارفه كان حاجه يخطبني سيدي روحي عارفيني انا عارفيني لا لا بضربه بضربه دنيا دنيا اكبر دنيا اكبر نهضر معاه اصبر ماشي غرفتي غرفتي روحي تشوفي انت منا ريحي تشوفي معاه ريحي تشوفي معاه بودي امسح يديك وجهك روح الحب الحب بالك يا خو يا خو واخا ساكودو تسمح فيها نورمال نسمح فيها وانت كي تجيو لك ثلاثه ولا اربعه تسمحش فيها ساكودو ها انا ما فتحتش ما فتحتش انا كذب عليك اسمح لنا سامح الله فيها راح على خير